Agent Par ici Rejoignez-moi à la Mission prioritaire indiquée. Rendez-vous au marqueur. Ah! ah, ah, ah T'inquiète, je vais te remplir de blanc Je vais les pulvériser vous Cherchez des survivants Putain, c'est complètement dingue Putain de cette position Retourne ta